دوستای عزیز سلام حسیل هاشمیستم باز هم در حضور شما قرار دارم امیدوارم هفته خوش سپری کرده باشین درس امروز ما آموزش ماسک است و چون نظر به شرایط فعلی یا شرایط کرونایی داشتن ماسک یعنی ضرورت هر فامیل می باشه بنان این درس اختصاص دادم به دوختن ماسک ماسک به شیوه مختلف دوخته میشه و ما دو نوع ماسک که یکیش ماسک است که یا ماسک پلیتی و دیگه شم N95 یا اوور the nose هی دنا ماسک در نظر دارم که بر شما د درس و نظر بسیقی وقت فقط در درس در یک نویشه که سرژیکل است کار میکنیم و این سرژیکل ماسک که میبینین لا می باشه و دو لایش یک لای داخلش که است یه جای جایش باز است که برای داخل شدن فلتر است که این فلتر میتونین فلتر را از, از, کاغذ، دسمال کاغذی استفاده کنین یا از یا از فلتر ماشین قهوه یا ماشین جاری برقی که فلتر یعنی شما رو زیادتر کمک میکنه مخصوصا که شفاخانه یا کلینیک میرین یعنی زیاد شما محفوظ میباشین با داشتن از این فلتر با این ماسک که از شامل فلتر می باشه خب فلتر بر این ماسک یعنی ما دو پاتن داریم خود پاتن چیست این پاتن یک واحد گیری است که بسیار استفاده شین کارتان بسیار آسان و دقیق می سازه یک بار که پاتن تهیه کردین یعنی میتونین بار بار ازش استفاده کرد خب برازی ماست است که دو پاتن دارین که یکیش نوی در هفت می باشه و دیگه هم در هفت و و دو دو پارچه از این پاتن قیچی کردیم که میبینین و دو, پاتن دو پارچه هم از این و پارچه این فرق نمیکنه که از کتان باشه یا پارچه ترکیبی باشه ولی این پاتن باید از صد کتان استفاده شه به خاطر از اینکه پارچه در چیز لایه درونی است و چون به نزدیک به جلد می باشه بران بهتر است که از 100 درصد کتان استفاده کرد خب من نظر به زیقی وقتی پارچه را تهیه کردیم و این پارچه که پارچه درونی که سفید است که 100 درصد کتان می باشه و ایره هر دو طرفش جایی که باز مانده میشه و قبلا اینه کردیم و یک طرفشام یک برابر یک سانتی دوختیم و رویشام خط کشیدیم است که جایی که بر فلتر جای فلتر است و خط کشیدیم به خاطر که دیده شوه و شما میتونید که هیچ خط نکشیدیم فقط روی زمین یعنی بدوزین و شنال شروع میکنیم به دوختن از این ماسک خب در قدم اول شروع میکنیم جای فلتر میدوزیم به این شکل جای فلتر میدوزیم و تقریبا جای فلتر دوختش تمام شده و و فراموش نکنین که تکمه بازگشته در شروع و در ختم هر درزتان باید فشار بدین که برزی که درستان ماکم بیه و باز شدن جلوگیری شود خب دوخته شد جای فلتر ما حالا آره، و همچنان برازی ماسک دو لاشتک به سایز 6 اینچ کار است که ما قبلا آماده ساختیم و این سایز لاشتک شما میتونین نظر به سایز روی دانین خورد کلان بسازین و سندرش معمولا 6 اینچ است این حالا این لاشتکا رو میگیریم در چهار کنجزی بیست خب، ما سنجاق میزنم برای که دیده شوه خب، یعنی دایی یک سرش دایی کنج و یک سر دیگه لاشته که دایی کنج دیگهش سنجاق میزنم به این شکل و همچنان به این شکل خب لاشتکای ماسنجاق زده شد حالا روی پارچه دیگر را در روی هزی قرار میدیم روی راستشه داخل میگذاریم روی راسته هر دو پارچه را روی یکدیگر قرار میدیم و شروع میکنیم به دوختنش خب دوخت از یک قسمت از یک قسمت شروع میکنیم به خاطر از اینکه یه جای باز میمانیم بر نزدیک پس دوباره روی راسته بسازیم بله. خب در این قسمت لاشتک که میرسه باید زیاد دو سه باری بازگشت دو سه بار که بدوزیم برزی که جلوگیری شوه از باز شدنش چون زیاد فشار سر لاستیک میه و هر بار استفادهش میکنین این لاستیک کش میشه او خاطر بهتر است که دو سه بار همین لاستیک بدوزین اینجا پس میکنیم که بر ما مزاحمت نکنه و کوشش کنیم که لاشته که داخل طرف داخل ببرین برای که زیر دندانی ماشین تا نیه و لاشته اینجا را باز میمانیم اینجا را باز به خاطر میمانیم که بتانیم پسیر روی راست بسازیم خب ماسک روی راست میکنیم از چهار به این شکل بیرون میکشیم و این ماسک تقریبا درزایش درزای درونیش دخته شده این اوتو میکنیم ماسک خب ماسک ما اوتو شد و پلیتا را سنجاق زدیم بعد از سنجاق یعنی ها رو اوتو کردیم و رویش برابر یک سانتی چهار طرف درز دختیم برابر یک سانتی و این ها سنجاقا قاره پس میکنیم و کار ماسک ما تمام شد به این شکل خوبی بود ماسک درس امروزی ما و تا درس درس آینده ما آموزش ماسک N95 می باشه و تا درس بعدی خداحافظ شما